Hola, bienvenidos a Ando Hablando. Hoy vamos a estar hablando de cómo ganar. Ganar. La meta constante en el momento de afrontar cualquier situación. Cada acontecimiento de la vida parece una batalla para obtener resultados positivos que relacionamos con el concepto de ganar. ¿Qué significa realmente ganar? Dejando a un lado la gloria, alegría, euforia, ganar es realmente cuando creamos un beneficio a largo plazo. A diferencia de algunas ideas que cargamos, ganar no está relacionado con vencer ni con una victoria. Para salir ganador no es necesario derrotar o superar a alguien. La esencia de ganar es el bienestar. Es el beneficio que podemos crear y obtener de cada situación que enfrentamos. Para entender la magnitud de este concepto, es importante emanciparse de la idea de escasez, donde se nos invita a ser los primeros, a la competencia, y se expone la idea de que no hay suficiente para todos. Ganar empieza desde la idea de comprender la abundancia del universo que tiene suficiente para cada ser entender que la influencia, el bienestar y el aprendizaje puede ser mutuo. Buscar lo mejor para todos es una forma directa de contribuir al desarrollo y la evolución. En este taller quiero presentarles una matriz de negociación. Esta les va a ayudar a resolver muchas situaciones de su vida. La matriz ganar-ganar es una herramienta muy útil para cualquier clase de relación o negociación que tengan. Esta es la matriz. En el eje horizontal te encontrarás a ti y puedes ver tus variables, si ganas o pierdes. En el eje vertical vas a encontrar a la persona con la que estás compartiendo la situación y las mismas variables, si gana o pierde. Esta matriz va a exponer cuatro cuadrantes que son las posibles resoluciones que va a tener la situación. En este primer cuadrante es una situación en la cual las dos personas pierden es algo irracional, es una situación que no se debería ni siquiera considerar. Es importante que siempre tengas presente que una persona pierda más que tú no significa que estés ganando. Que tú pierdas y que la otra persona gane. Es una situación de víctima que es muy común con las personas que más queremos. Hay que tener claro que esa situación tampoco es favorable. ¿Por qué? Porque tienes que cuidarte a ti como persona. Tú no eres un recurso infinito y es importante que tu bienestar siempre sea considerado en todas las situaciones. Esta tercera opción es que tú ganes y que la otra persona pierda. Es una opción de ventajismo, que normalmente se considera la forma normal de ser en el sistema en el cual estamos. Pero la pregunta va ahí y es dónde entra la ética, dónde está tu sentido de comunidad. ¿Realmente hay posibilidad de desarrollo si tú estás ganando por encima de los demás? Y llegamos al último cuadrante, el cuadrante de ganar o ganar, en donde deberíamos buscar llevar todas las situaciones. A veces puede parecer complicado, pero con suficiente creatividad y habilidad de abrir la mente a nuevas opciones, cualquier situación puede ser llevada a este punto, en donde tú como persona obtienes bienestar y la comunidad empieza a desarrollarse y evolucionar contigo. Son un poco utópico hablar de relaciones en la cual todo el mundo gana, pero hay tres principios básicos que nos pueden llevar a conseguir este bienestar general. Primero, es muy importante entender el valor de la bondad entender que todos queremos ser buenos y al final todas las personas están buscando su bienestar. La idea de otra persona jamás debería ser pasar sobre alguien, sino entre todos construir bienestar juntos. El segundo punto es la comunicación. En el momento de cualquier negociación o relación debe haber una comunicación fluida, en la cual todas las personas involucradas tengan la oportunidad de hablar y de participar. De esta forma poder llegar a puntos de acuerdo. Esto nos lleva al tercer punto, que es la tercera vía. Entender que mi punto de vista probablemente no es la solución, el punto de vista de la otra persona tampoco lo es. Los puntos de vista que nos llevan a ganar y a crear bienestar general se construyen por medio de tomar a todas las personas involucradas y traerlas juntas a crear una tercera opción, un nuevo punto de vista gigante que abrace la posibilidad de que todos se vean beneficiados. Vamos a ejercitar cómo hacer el primer paso, que es alinear expectativas. Desde ahí es donde empiezan todas las relaciones que terminen en una situación de ganar o ganar. Es un ejercicio elemental para empezar cualquier relación o trabajo en equipo. Estos principios que te voy a dar lo puedes aplicar desde tareas de lugar básicas con la gente que vives hasta relaciones y equipos de trabajo que manejes en los trabajos. El primer paso para alinear expectativas es identificar el objetivo. ¿Qué se desea lograr con el acuerdo? Lo importante de este punto es mantener el foco en el objetivo y no caer en el cómo o los procesos. El segundo paso es la integración de resultados. En este paso se va a acordar cómo se van a sentir ganadores todas las partes involucradas. Acá es donde entra en juego la tercera vía. No es solo lo que tú quieres lograr o como quieres que sea, sino la magia de integrar todos esos puntos de vista y que todos tengan la posibilidad de sentirse ganadores al final de la situación. Tercero, definir los recursos. Es importante saber con qué se cuenta para llegar al objetivo, saber qué herramienta necesitamos. Parece simple, pero usualmente asumimos la existencia de estos recursos y la falta de ellos nos lleva al fracaso común. Último paso, el control mutuo y las consecuencias. Generar un sistema de control mientras la situación se desarrolla, poner límites y fijar claramente cuáles van a ser las consecuencias positivas o negativas que va a traer el cumplir o no con este acuerdo y el desarrollo exitoso de esta situación. Ganar todos en conjunto no debe ser solo un reto, sino debería ser un compromiso. Un compromiso de todos. ¿Por qué? Porque cuando ganamos todo se desarrolla nuestra comunidad, se desarrollan nuestros grupos sociales y desarrollamos y creamos juntos un mejor mundo. Gracias por andar conmigo en este momento y te invito a que salgamos todos juntos a ganar. Si te gustó nuestro video, suscríbete para poder ver más de nuestros talleres.